парам парам парам парам парам парам парам парам парам парам парам парам парам парам Всем приветик! Сегодня мы разберемся, кто же такая Сечон Платье. Сечон Платье это микс гачи, спидпейнтов и так далее. Раньше называлась как Гача Пенелопе. Самый первый канал этого автора канала она вела будучи ребенком маленьким, хотя канал был создан 2013 года, но самое старое видео на этом канале 2016 года, лол, и она это я. И это, думаю, самое смешное фандом на этом канале был Пиксель Ган Хуманс сокращенно ПГХ или ПГ Хуманс и также, моими осками были Швеция или ранее имя Шивани, Надя или Надежда, Пенелопа моя старая оска вне канала и самая новая роза, ей 17 и она любит розы и розовый цвет, как раз к названию канала. Хех, ну, это было первое, что я пока могу рассказать про свой старый доступный канал на котором, есть норм видео. Лол, а теперь я ухожу отсюда, и наркоманина от зеленого дока. Д. А теперь я ухожу отсюда, и наркомания от зеленого дока.